É Mais um trabalho, vamos, né? Vamos lá. Que caralho é isso aqui, mano? Tem uma porra de uma moeda no meu trabalho! Não! não! vida de hora. Isso não é uma vida de hora. Isso, isso, isso, isso, isso, isso, isso, isso, não, não, não, não, não, não, não, não, não. Mas tu tá te compreendendo que eu tô te falando. Fala amigos, como estão? Tranquilos? Filha da puta, caralho!